Migrazioak altzan. Migrazioa beste herri edo lurralde batean jaio diren pertsonen lekualdaketa da. Arrazoi ezberdinengatik jaioterria utzi eta beste leku batera bizitzera joatea. Altzan ere, migrazio mugimenduak egon dira historian zehar. Bai altzako jendea beste leku batzuetara joan delako eta baita beste leku batzuetako jendea etorri delako ona. Altzako ekonomiaren oinarria urte luzez baserria izan denez, familia ugaritu ahala beste bide batzuk bilatu behar izaten zituzten baserritik kanpo. Beste baserri batzuetan bilatzen zuten lana, edo zerbitzari zijoa zen, edo freide edo monja sartzen ziren, edo Ameriketara zijoa zen. Arrazoi politikoen gatik ere joan behar izan dute. Karlistadetan, altzan garrantzi handia, izan zuten gura hauek, gerra zibilean, frankismoan, garaia hauetan jendeak bere bizitoki utzi eta urrundu behar izan zuen. Altzatarrekin izan ditugun elkarrizketetan, hainbatetan topatu gara altzara irurogei garren amarkadan iritsi zen jendearekin. Garai hartan, jende asko eta asko etorri zen, bai gipuzkoako beste leku batzuetatik eta bai penintxulako leku askotatik ere. Cáceres, Badajoz, Asturias, Valladolid, A Coruña, Lugo, Salamanca. Lan bila etorri ziren, beren herrieltan zailtasun handiak zudelako gerra zibilaren eta frankismoaren ondorio ekonomiko eta politiko larrien gatik. Donosti aldea eta oarzo aldeako eskualdetan aldiz, industria asko zegoen, hau ere, frankoren politiken ondorioz. Bizi baldintzak gogorrak ziren, lan ordu asko egin behar zituzten, eta gainera ohikoa zen hainbat familia etxe bizitza bakarrean bizitzea. Amara emairu pertsona pisu berean. Hala ere, etorritako jendearen arteko harremanak oso zondoak ziren, eta jendeak asko laguntzen zion elkarri. Horregatik, altzatar asko poza zogoratzen dituzte garaiaiek. Etorritako jendeak gauza asko ekarri zituen auzora. Besteak beste, jolasak, kantak, ohitura batzuk, gaur egun euskaratu eta euskal kulturarekin lotzen direnak. Leku desberdinetako jakintzak elkarlotzeak egin du altze izatea gaur ezagutzen dugu modukoa. Azken hogeita urteotan, beste herrialde batzuetatik ere iristen ari da jende auzora. Beren herrialdetan bizi dituzten egoera larrietatik urrundu nahian. Gosea, bazterkeria, guda, jatazkak, Maroko, Errumania, eh, Ekuador, Kolombia, Argentina, Errusia, eh, Bolivia, China, Portugal, dira herrialde hoietako batzuk. Etorritako migrante berri hauek auzoko giroan lagundu dute. Beraien kultura eta ohiturak partekatu baitituzte hemengoekin uztartuz. Batzuek gainera dendak zabaldu dituzte auzoan eta auzoko merkataritza txikia berpizten laguntzen ari dira. Horrela, pixkanaka, aurretik auzoan bizi zirenek eta garai ezberdinetan etorri direnek, altza kulturalkia aberasten dute eta bizi herrikoiak bizirik mantentzen dituzte. Zein oitura edo jolas ezagutzen dituzu zure lagunekin partekatu nahi dituzunak? Zure txean kantatzen dena bestiren bat konpartitu nahi zenuke?